Ja, då kommer det en polska ifrån Boda. Eh, Boda som ligger norr om Rättvik. Och eh, den här brukar kallas för gästabudspolska. Och på Boda mål så stavas det gäss som fågel, puss som puss och polska som polska. Gäspus Eh, den går i D-dur. そうさ Capitular